大家好，我是陈老师，欢迎大家今天收看我们的节目。今天是我们西元二零二二年岁次壬寅属虎的流年解析。开始之前，请各位务必按下订阅以及关注小铃铛，样老师下次更新视频或是新的运势解析，您才能够获得通知哦。好，首先开始，我们先来看一下在岁次壬寅年属虎的朋友各项年龄集聚。 首先是二零二二年壬寅年的一岁与一九六二年的六十二岁，二零一年的庚寅年十三岁，以及一九五零年的七十三岁，一九九八的戊寅年二十五岁，与一九三八年的八十五岁，一九八六年的丙寅年三十七岁，与一九二六年的九十七岁，最后是一九七四年的甲寅年四十九岁。 以上就是我们各年龄属虎的朋友各项的年龄集聚，而既然是壬寅年，寅者虎也，所以今年就是属虎的朋友本命冬的太岁年了。在这个太岁年中啊，三十七岁丙寅年的朋友最需要注意，是所有属虎的朋友之中将会受到比较大挑战的部分。 而其他属虎的朋友大致上不会相差太多，所以三十七岁出生的，在一九八六年的属虎朋友，在二零二二年要特别小心，这是一个非常重要的事情哦。好，俗话说得好，太岁当头坐，无喜必有祸。既然如此，那我们就需要好好的研究一下这个属虎的朋友今年的星宿飞星到底是如何。今年按照中国古传占星，属虎的朋友为寅宫内有。 底秀、房秀、星秀、尾秀入寅宫，尾秀以十四度入丑宫。而按照流年飞星，今年属虎的朋友本命宫为太岁以及文昌两大星秀共掌本命宫，而复星方面有剑锋、伏尸、披头、紫背、地煞。在古书云：“太岁当头坐，无喜必有祸。”那对属虎的朋友会有什么样大的影响呢？ 按照星宿来看呢，今年的太岁是所谓的五威太岁，也就是说，今年的太岁给属虎的朋友带来的并不是艰困，而是一个强大的能量，这可是非常不容易的哦。在事业上，我们属虎的朋友拥有着太岁的力量加持，并配合了外在的匠心，事业运的发展可以说是非常强大的。 如果是做业务的朋友啊，说啊，远方一马星的照耀，在岁次壬寅年是特别可以获得星宿的加持，在业务拓展上可以说越勤快就越顺利。所以非常建议属虎又是做业务的朋友，在这个年份呢，一定要卯足全力的全力奔驰冲刺，这绝对是一个人生中非常关键的一年。 而当然，一马星配上了太岁，这个力量本身是非常足够的。但是要记得，出门征战之前，地图你要看清楚，也就是业务目标以及计划都必须给自己有定期而且规律的去研讨以及修正。例如什么呢？例如每个礼拜五都要先结算自己这一周的优缺得失，有错的赶紧要改，做得好的我们要记录下来，下次可以继续使用。答应客户的你要去实践。 每一件业务的进度都必须要巨细靡遗的记录下来。现在这个时代呀，跟老师过去那个时代已经不一样了。当时那个时代啊，凡事只能用一个神秘的笔记本来记录自己一些比较私人重要的事项以及恩怨情仇，对不对？但是啊，现在都有很多的手机软件呐，给 A P P 可以让大家搭配的使用，还可以设定成时间到的时候，它自动给你去提醒。所以很多事情啊，大多都不会做不好。 比较多的可能就是自己不让自己做好。我们常提到温故而知新，这不仅仅只在学习上面，在我们的人生旅途上，它也是这样的。而在每周日啊，最好是自我计划一下下一周的业务进度。为什么在周日呢？因为周五刚结束的时候，那个雄心壮志还在，写了计划会太紧密。你休息两天之后啊，脑袋也放松了。 这个时候能够想到的、能规划了，才是比较贴近真实，自己可以履行的。而我们同时也可以翻看上周的记录，这一周要去跟催的，要处理的，要拓展的，在这个时候都要规划好，因为要出发了，我们有过去的轨迹，新的进度做起来就会比较的顺利，这个是非常重要的部分。而如果是内情啊，今年本命宫除了太岁星，还有一个非常吉利的文昌星。 对它跟外面的华盖星啊产生了呼应，所以在今年啊，内勤的朋友同样也是好运满满，在文昌星的加持之下，要取多一点的资格证啊，或者是执照的，都可以趁着壬寅年的好运来奋斗看看。甚至如果你要考公职的，或者考其他入学考试的，在今年都是非常好的时间。再加上还有华盖星的加持，所以说今年是属虎朋友追求职场晋升一个非常好的时间点。 在这个时候，如果能给自己多一点的鼓励跟动力，让自己去争取，那么这个所得圆满的机会是比较高的。而如果是做创意跟设计的，受到文昌星的光芒照耀，思绪以及创意啊，都会比过去来的清晰而且明朗。所以在艺术与创意相关产业的，也是可以获得不错的发展机会。而在财运部分就要比较注意了。刚刚老师所谈到的事业上的大进展，都是属于进正财方面。 基本上是没有什么问题的，但是如果在偏财的投资理财部分呢，今年受到本命宫的地杀星以及外部的大杀星的合谋，受到了这些的煞星的影响啊，今年在投资理财上面并不是一个非常好的时机，就是说获利的机会是比较低的。纵使你可能一两次你突然赚到一笔钱啊，一笔利润可能还蛮不错的。 但是呢，在下一次的时候，你可能就全部吐回去，甚至还要倒贴的机会，这是非常之高的。所以在这种情形之下，不是一个很好投资的年份，最好还是坚持在我们的事业上跟本业上的进展跟发展，这是一个可长可久的发财之道。而今年属虎的朋友也受到了五鬼星的影响，所以在个人的财务规划方面，就会容易显得比较容易冲动了，多半是没有意义的花费会变得比较多。 例如什么？举个例来说，例如自己明明不需要。 但是为了和他人攀比，去做了不必要的消费，例如买了不必要的名酒，哎，我喝过，你没喝过，对不对？哎，攀比一下，所以说这个是不必要的消费，或是买了不必要的名牌精品啊，比如说朋友手抖一抖，哎啊，一个劳力士，对不对？他就觉得，哎，你有我没有，我好像是不是掉价？那自己赶快去买一个。但是你对劳力士真的这么样的信仰吗？或者你真的是说没有它，你觉得自己会掉价吗？没有，有些都是虚荣心作祟。所以这个五鬼星啊，会让自己正财获得不错的当时，会让。 自己的破财几率也会大幅的提升，所以啊，冲动后去消费就变成一个大破财，当然事后也会觉得很后悔。这就是属虎的朋友今年个人理财要非常注意的一点，收紧财源，能够进来的我们要能够守住，这才是我们真正的财富，好吧？而在健康部分啊，今年本命的披头星与外在的飞刃星以及血刃还有白虎星。 这些对于属虎的朋友来说是比较大的威胁，因为这些主要都是以血光之灾为主，所以我们必须要谨慎一点。对于这些血光之星啊，有三个方式可以处理。第一个就是定期的去捐血，也就是献血，利用做这个好事啊来破除血光之灾，并且还可以因此累积福报。这个方式啊也可以让血刃与白虎星的力量大幅化解，是一个不错的方式，利人又利己，何乐而不为呢？第二个就是加购意外伤害的保险。 因为既然称为血光之灾，那必然是要有受灾才叫应验。但是受灾之后呢，又有风险理赔的补偿，那么这个灾发生的概率就会下降了。因为发生这个灾不是为了让你可以获得补偿的，那所以说呢，它就发生严重的几率就会下降，就是发生它也只是细微的血光，不在保险理赔范围之内。所以是说买保险呢，也是一个转重轻受防灾的一个好方法。 第三个就是走路开车都要保持专注，不要边走边滑手机。因为飞刃配上剑锋啊，就是车官的标准配备。是人家专程来给你碰瓷的，你专心的开车，专心的骑车，你不会让别人来得逞。 更不会因为自己的不注意而导致他人受到伤害。所以疏忽的朋友啊，如果今天老师都已经提前告诉你啊，有这方面的问题了，你还没有专心的去骑车、开车、走路，那么遇到问题了，你不要怨叹自己运不好，你是自己不愿意让自己更好而已。而在其他健康方面啊，就是容易发生神经性的疾病，例如什么头痛、偏头痛、牙痛、胃痛啊、胃痉挛的胃痛，这些疾病会比较容易明显。一旦有这些疾病的症状啊，要记得。 要立即的忌口吃辣，丁点辣都不要去沾，直到你看完医生或是症状完全消失了，否则一吃啊，症状会严重好几倍，会让你小病变成大病，痛苦也指数也增加了好几倍。所以这点一定要切记，在平时其他的健康的维持啊，你只要饮水充足，大致上都还可以算平安。 而在壬寅年，其他部分属虎的朋友受到子背星的影响，无论是公事或者是私事，都难免会犯小人，或是因为他人的恶意评语，受到许多的委屈。而今年又是太岁之年，所以脾气上也会比较容易冲动一点。但是如果太冲动啊，本命宫里面的剑锋星以及外在的大耗星，就会给属虎的朋友造成很大的危机以及损失。在岁次壬寅年，属虎的朋友，你一定要记得一句话：冲动是魔鬼。 任何事情，只要属虎的朋友脾气一冲动，通常发生到结果都是坏的结果。最后，老师要提醒属虎的朋友，今年的大运上啊是比较属于正面的强大太岁年，但是呢，它还是有个大前提，就是今年的太岁他非常不喜欢属虎的朋友安逸以及按兵不动，因为既然是虎五威太岁啊。 所以越积极奋斗，太岁给的庇佑就越多。而安逸就是今年太岁的大忌。一旦日复一日的不思进取，那么太岁星必然会让父星里面的凶星以及外在的煞星一起发挥威力，让懒惰的虎宝宝领略到太岁的威力了。 以上就是我们属虎的朋友在二零二二年岁是壬寅年的流年解析。若您喜欢老师的作品，请按赞、订阅跟分享。若您需要老师的专业命理咨询服务，下方有老师的联系方式，请详阅之后再与老师联系。感谢您今天的收看，我是陈老师，我们下次见。